πολύ μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και γιατί έχω αναλάβει να μιλήσω για ένα θέμα που είναι το μέλλον μου, η δημόσια κτήση. Και είναι γεγονό ότι η δημόσια κτήση μέχρι πρόσφατα δεν είχε τύχει ιδιαίτερη προσοχή ούτε από το κοινή γνώμη, αλλά ούτε και από τον νομικό κόσμο. Είναι η οικονομική κρίση που την έφερε τη δημόσια κτήση στο προσκήνιο και τα κοινά αγαθά, και ξαφνικά εν μέσω της κρίσης ανακαλύφθηκε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να καλυφθεί και να εξυπηρετηθεί ένα ολοκληρωμένο σοβαρό δημόσιο σκοπό όπω είναι η πληρωμή του χρέου τη χώρα. Ταυτόχρονα όμω η κρίση αυτή και η πολιτική δημόσια κρίση έθεσε και ένα άλλο καινούριο νομικό ερώτημα. Ότι καλά το χρέο. Τι θα γίνει όμω με του άλλου δημόσιου σκοπού που είναι ταγμένοι να εξυπηρετήσει η δημόσια κρίση σας ε, καλώ να φανταστούμε έτσι το κράτος σαν ένα νόμισμα. Η μία του πλευρά είναι η δημόσια σκοπή, γιατί φυσικά το κράτος υπάρχει, υπάρχουν σκοποί δημόσια, δηλαδή σκοποί που υπερβαίνουν τη δυνατότητα των ιδιωτών να του επιδιώξουν και πρέπει να του αναλάβει με στόχο το δημόσιο συμφέρον μια, ένα άλλο σύστημα, μια άλλη ενότητα, το κράτο. Και η άλλη όψη του νομίσματο είναι η δημόσια κτήση, γιατί οι είναι οι αλλά πρέπει να υπάρχουν και μέσα για να του υλοποιήσουν. Αν λοιπόν είναι οι δύο αυτέ όψει του νομίσματο του κράτου, αν μια από αυτέ υποτιμηθεί ή εξευτελιστεί ή μηδενιστεί, καταλαβαίνουμε ότι το ίδιο το νόμο, σαν γινόμενο, θα είναι και αυτό μηδενική αξία. Δηλαδή, εάν ένα κράτο δεν έχει πια δημόσιου σκοπού ή αν ένα κράτο δεν έχει δημόσια κτήση να του εξυπηρετήσει, η αξία του πλέον θα είναι καθαρά ε, πλασματική. Θα είναι ένα κέρμα συλλεκτικό χωρί καμία σημασία. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτή την εισήγηση τη σημερινή, θα προσπαθήσω έτσι λίγο να εξετάσω τη σχέση της δημόσιας κρίσης με το κράτος και με τη βιώσιμη ανάπτυξη που πλέον αποτελεί τον ουσιώδη, το βασικότερο δημόσιο σκοπό ενός σύγχρονου κράτους. Δεν είναι θέμα προτίμηση, είναι μια νομική υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μα και με διεθνείς συμβάσει αλλά και με το Σύνταγμά Όπω είπα λοιπόν και πριν, ε, με τη δημόσια κτήση δεν έχει ασχοληθεί πολύ η νομική επιστήμη και ο λόγος είναι πολύ απλό δεν είχε ασχοληθεί γιατί ποτέ δεν είχε αντιμετωπιστεί πρόβλημα σχετικά με τι δημόσια Όπω ξέρουμε, η Ελλάδα είχε μεγάλη τύχη για λόγου ιστορικού από τη δημιουργία του ελληνικού κράτου να είναι πληκισμένη με το, το ελληνικό κράτο να έχει πληκιστεί με το μεγαλύτερο μέρο τη ελληνική επικράτεια με τη συνθήκη του Λονδίνου. Και κατά συνέπεια το κράτο έδινε από την τεράστια επικράτεια που είχε για λόγου με υψηλέ συγκρουσίων σκοπών αποκατάσταση ακτιμών, τα καταγγελού κλπ. Αλλά εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Από αυτού προέρχεται και το τεκμήριο κυριότο που έχει στα δάση, οι ιδιότοποι, οι οικότοποι, οι λίμνε, όλα αυτά που ανήκουν στο κράτο. Και το μόνο νομικό πρόβλημα που είχε ανακύψει είναι ότι κατά τη διάρκεια των ετών το κράτο πολλέ φορέ χρειαζόταν να πάρει πίσω κάτι που είχε δώσει ε, για να εξυπηρετήσει κάποιον άλλο δημόσιο σκοπό και έτσι είχαμε το θεσμό τη απαλωτρίωση και όλο ο προβληματισμό ονομικό ήταν πώ και με τι εγγυήσει θα προστατευτεί ο ιδιώτη έναντι του κράτου που του παίρνει την ατομική του ιδιοκτησία για κάποιο δημόσιο σκοπό. Το αντίθετο, δηλαδή με ποιου όρου και με ποιε προποθέσει δικαιούται το κράτο να αποξενωθεί από τη δημόσια κρίση, ήταν ότι αδιανόητο, δεν είχε τεθεί ποτέ και άρα δεν είχε και εξεταστεί. Τα τελευταία όμω χρόνια έχουμε κάποιε, ε, μιλάω για τι τελευταίε δύο δεκαετίε, τρει, έχουμε κάποιε πολύ σημαντικέ εξελίξει. Η πρώτη εξέλιξη είναι ε, η επικράτηση πια στην παγκόσμια σκηνή του, της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατάλαβε δηλαδή η ανθρωπότητα γύρω στη δεκαετία του 90 και ύστερα από πολλές διαδρασίες που είχαν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες ότι ο πλανήτης έχει φτάσει σε ένα σημείο που η καταστροφή του φυσικού πια περιβάλλοντος είναι τέτοια που δεν θα μπορούμε σε λίγο να επιβιώσουμε. Και άρα δεν αρκεί να παίρνουμε πια απλά μέτρα για το περιβάλλον όπω κάνανε το 70 και το 80, να βάζουμε φίλτρα και να βάζουμε όρια, υπάρχει κτλ. Αλλά πρέπει να, αναπροσανατολιστούμε ω προ τι αξίε μα και ω προ τον τρόπο ζωή μα. Και επομένω, όλε οι ενέργειε και οι κρατικέ και οι δημόσιε και οι ιδιωτικέ πρέπει να είναι βιώσιμε, δηλαδή να μην επιτρέπουν την αλλίωση, την καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή του περιβάλλοντο φυσικού, του πολιτιστικού κεφαλαίου, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή τη πολιτιστική κληρονομιά και όλων των υλικών δημιουργημάτων που την εκφράζουν και του κοινωνικού κεφαλαίου. Πάρα πολύ σημαντικό επίση, θα δούμε τι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι όλοι οι θεσμοί αλληλεγγύη, πρόνοια, δημοσίων υπηρεσιών κλπ. που είναι πλέον αναγκαίε για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτά λοιπόν διαπιστώθηκαν εκεί το 1990 με την παγκόσμια διακήρυξη του Ρίου, την όλε τι χώρε, την υπέρασε και η δική μα και έγινε και στη σχετική διάταξη και πρόβλεψη του ΣΥΚΑΒΑ. Από την άλλη όμως, η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ήταν ότι παρουσιάστηκε έντονη οικονομική κρίση, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκόσμια. Και η οικονομική αυτή κρίση δεν είναι καθόλου ανεξάρτητη από την περιβαλλοντική, αλλά είναι βέβαιο να αποτελεί συνάρτηση του οικονομικού μοντέλου το οποίο εφαρμόστηκε στι δεκαετίε αυτή, του οικονομικού μοντέλου τη άγρια οικονομική ανάπτυξη, που έφερε μεν σε πρώτη φάση την περιβαλλοντική κρίση, μάλλον την περιβαλλοντική κρίση τη διαπιστώσαμε σε πρώτη φάση γιατί ήταν πιο ορατή. Είδαμε τα να καταστρέφουν, τη βιοπικιλότητα να την κλιματική αλλαγή, διάφορα τέτοια φαινόμενα και έτσι θεωρήσαμε ότι η κρίση είναι καθαρά περιβαλλοντική. Αλλά η περιβαλλοντική κρίση τελικά ήταν μόνο η κορφή ενό παγόβουνου, το οποίο φάνηκε πρώτο, πρώτο η αλλά ε, σιγά σιγά φάνηκαν και οι διαστάσει οικονομικέ και οι κοινωνικέ και οι πολιτικέ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση συνολική κρίση. Και ένα από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αυτή τη κρίση ε, στο οικονομικό επίπεδο ήταν και οι ιδιωτικοποίησει. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι ιδιωτικοποίηση συνδέονται στενά μεταξύ του. Και για να τα δούμε έτσι λίγο πιο καθαρά, ε, θα δούμε κάποιο μοντέλο. Ε, όχι τη σημερινή κατάσταση, να δούμε την, ε, κατάσταση τη βιώσιμη κοινωνία. σε αυτό το μοντέλο, δεν ξέρω αν είναι ορατό. Όχι, και είναι η κατάσταση που θα έπρεπε να έχει η κοινωνία, όχι βάσει κάποια προσωπική μα ε, ιδεολογική προτίμηση, επειδή είμαστε οικολόγοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή πλέον θεσμικά, νομικά, όπω είπα σε παγκόσμιο επίπεδο, διεθνού δικαίου και συνταγματικό επίπεδο, αυτή πρέπει να είναι η κατάσταση των κοινωνιών. Πάνω-πάνω δηλαδή στι αξίε, ε, η κυρίαρχη αξία μα θα πρέπει να είναι η αξία τη βιώσιμη ανάπτυξη με αυτά που είπαμε, δηλαδή την μη περαιτέρω υποβάθμιση, αλλά δείτε την αποκατάσταση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και το κυρίαρχο κράτο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, έγινε συνείδηση στα πλαίσια τη προβληματική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μάλιστα η Ατζέντα 21, που ήταν οι επίσημε οδηγίε του ΟΗΕ για το πώ θα πραγματοθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, επιβάλλουν στα κράτη να γίνουν ισχυρότερα. Όχι πιο αδύναμα όπω γίνονται σήμερα, αλλά ισχυρότερα για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στον χώρο του. Θεωρείται δηλαδή ότι κυρίω υπεύθυνο είναι το κράτο. Πρέπει να εφαρμόσει πολιτικέ βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα πρέπει να ισχυροποιηθεί, όχι με την έννοια τη δύναμη και τη βία, αλλά με την έννοια τη capacity building, όπω λέγεται, να γίνει ικανότερο, σοφότερο, ώστε να μπορέσει να πραγματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με τι αρχέ αυτέ, η κοινωνία ε, σαν ε, κοινωνικό κεφάλαιο να βασίζεται στην αξιοκρατία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή με αυτές τις αξίες σχετίζονται πάρα πολύ οι δημόσιες υπηρεσίε και οι υποδομές, τα δημόσια αγαθά αυτής της κατηγορίας. Η επιστήμη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, ε, ούτω ώστε ε, να, μην είναι δηλαδή όταν μπαίνει στη λογική ε, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, αλλά να μπορεί να διατηρεί την ανεξαρτησία της και μέσα στα πανεπιστήμια. Η παιδεία αντίστοιχα να παιδεύει τα παιδιά και να του περνά τι αξίε τη βιωσιμότητα και τα, τα μέσα μαζική ενημέρωση να είναι και αυτά αξιόπιστα και να μην δημιουργούν σύγχυση αξιακή ω προ τι ε, έννοιε που πρέπει να διέπουν την ε, κοινωνία, δηλαδή τι έννοιε τη βιωσιμότητα. Το κράτο πρέπει να έχει επαγγελματική δημόσια διοίκηση, ε, δηλαδή δημόσια διοίκηση η οποία να αποτελείται από επιστήμονε συγκεκριμένου επαγγελματίε που εργάζονται στο δημόσιο συμφέρον και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τη, αλλά και το συνδυασμό με τα άλλα αντικείμενα, να υπάρχει παρακολούθηση και έλεγχο και να υπάρχει και μια, κάτι πολύ βασικό, η ορθολογική οριοθεσία κράτου και αγορά. Το κράτο και η αγορά είναι δύο συστήματα τα οποία και τα δύο είναι σημαντικά, αλλά το καθένα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι δυνατόν ούτε το κράτο να υποκαταστήσει την αγορά και να παριστάνει τον επιχειρηματία, ούτε η αγορά να το πέσει κράτο και να λαμβάνει αποφάσει για τα δημόσια πράγματα. Όταν ο καθένα περιορίζεται στο ρόλο του, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Θα δούμε ε, στο επόμενο μοντέλο ότι δεν σημαίνει αυτό. Και επομένω η οικονομία πρέπει να είναι βιώσιμη, να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντο, να ενισχύονται οι πρωτογενεί ομάδε, οι τοπικέ κοινωνίε και το άτομο, το πρόσωπο να λαμβάνει πληροφορία και εκπαίδευση ώστε να γίνεται ένα πολίτη με δικαιώματα και με υποχρεώσει. Αυτό με λίγα λόγια είναι το μοντέλο τη βιωσιμότητα και το μοντέλο το οποίο θα το χειρώνει και το Σύνταγμά μα, όσο ακόμα υπάρχει. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως σήμερα. Σημαίνει η κατάσταση. Τα πράγματα δυστυχώ έχουν ανατραπεί. Και γι' αυτό έχουμε αξιακή κρίση, αυτό για το οποίο μιλάμε όλοι, αξιακή κρίση. Γιατί, διότι η αξία της, α, του πλούτου, η αυτή της αγοράς, έχει θεωρηθεί ότι είναι η υπαριθμόν ένα αξία, η κυρίαρχη αξία του πολιτισμού μας. Γι' αυτό έχει σαν ε, επακόλουθο ότι το κράτο συρρυκνώνεται, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τίθενται σε δεύτερη μοίρα, για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον με την ε, λογική τη αγορά χρειάζονται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν το οικονομικό σύστημα και οι υπόλοιποι είναι κατά κάποιο τρόπο περιττοί. Έτσι λοιπόν η αξία του ανθρώπου υποβαθμίζεται και ο άνθρωπο εξαπλώνεται και το κράτος πλέον στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένη οικονομίας έχει ένα πολύ περιορισμένο ρόλο, συρρυκνώνεται η κρατική κυριαρχία και το απομένουν πια να κάνει, να λαμβάνει αποφάσει μόνο σε πολύ δευτερεύοντα θέματα διαχείριση και όχι βασικέ αποφάσει για την κοινωνία. Έτσι λοιπόν κατάλληλα οι κοινωνικοί θεσμοί, αλληλεγγύη, και η παιδεία, η δημόσια δείξη συρρυκνώνεται, αυτό που αναφέρεται και προηγουμένω, δηλαδή αντί να αναλαμβάνει αυτή ε, τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων τίθεται σε δεύτερη μοίρα και υποκαθίσταται από άλλου ε, που λαμβάνουν αποφάσει. Δεν έχουμε πια περιβαλλοντική προστασία, κρίση πρωτογενών ομάδων και ακόμα και από διοργάνωση στο σύστημα του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πρόσωπα γίνονται ατομιστέ αφενό και αφετέρου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι περιπτώσει των ψυχικών και άλλων παθήσεων. Γιατί μέσα στη γενική σύγχυση και την απογοήτευση το άτομο νιώθει χαμένο ε, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο και καλά δομημένο κοινωνικό σύστημα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είδαμε ότι ένας από τους μηχανισμούς που επέλεξε η αγορά για να επιλύσει τα προβλήματά της και την οικονομική της κρίση είναι και ο μηχανισμός των ιδιωτικοποίησεων. Το γιατί φαίνεται πολύ απλό. Ε, σε μια παγκόσμια κοινωνία που ο καταναλωτισμό κατά ανάγκη λόγω τη οικονομική κρίση γίνεται δύσκολο, δηλαδή πόσα υλικά καταναλωτικά αγαθά μπορεί να αγοράσει πια ο άνθρωπο σήμερα, όμω ο άνθρωπο έχει πάντοτε ανάγκη από υγεία, από παιδεία, από ασφάλιση. Αυτοί λοιπόν οι τομεί, από ενέργεια, από νερό, αυτοί λοιπόν οι τομεί, ε, οι οποίοι ήταν ανέκαθεν στον πυρήνα του κοινωνικού κράτου και θεωρούνταν οι πλέον ε, θεμελιώδει δημόσιε υπηρεσίε, ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χαρακτηρίστηκαν λίγο διαφορετικά. Και το επίπεδο ε, πάντοτε η δημόσια υπηρεσία, τουλάχιστον στην Ευρώπη, την υπηρετική, όχι στην αγγλοσπονδιακέ χώρε, οι δημόσιε υπηρεσίε ήταν ένα από τα βασικού πυρήνε τη οργάνωση του κράτου. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκαν κάποια στιγμή ω ε, αυτέ που ήταν πολύ σημαντικέ, ω υπηρεσίε μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντο και ω υπηρεσίε μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντο, όπω είναι τα δίκτυα, τα ενεργειακά κτλ., θεωρήθηκε ότι εμπίπτουν αμέσω στι ε, αρχέ και στου οικονομικού περιορισμού τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή. Είναι δηλαδή πια αγαθά αγορέα που πρέπει να, να τη χάνουν διαχειρίσει τι αρχέ τη ελευθερία του ανταγωνισμού. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, δόθηκε το νομικό η νομική βάση, ώστε δημόσιε υπηρεσίε, οι οποίε μπορούσε το κράτο να έχει ε, και να τις ασκεί ακόμα και επιδοτούμενα, ε, δεν μπορεί πλέον να το κάνει αυτό. Πρέπει αυτές να περιέχουν στα χέρια της αγοράς, να, γίνουν, να τύχουν επιχειρηματική διαχείριση στα πλαίσια του ανταγωνισμού και ακόμα και το ίδιο το κράτο, αν θέλει να εξακολουθήσει να παρέχει τέτοιε υπηρεσίε, πρέπει να το κάνει ω ένα κοινό επιχειρηματία. Είναι η δική μα περίπτωση εδώ τη ΔΕΗ, κτλ. Ότι είσαι ελεύθερο και εσύ να προμηθεύει ενέργεια ή τηλεπικοινωνίε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα το άσκηση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, σαν ένα κοινό επιχειρηματία. Στο πλαίσιο αυτό που είναι μια μεγάλη αρένα, είναι ναι. φυσικό ότι ένα κράτο, και μάλιστα ένα κράτο το δικό μα, δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί του κολοσσού. Μοιραία λοιπόν αυτό θα το απορροφήσουν. Θα μπορούσε να του ανταγωνιστεί μόνο όταν το έκανε με τα μέτρα του κράτου, δηλαδή με διάφορου μηχανισμού, επιδοτήσει και άλλα μέτρα, τα οποία τώρα είναι απαγορευμένα. Για να επανέλθω λοιπόν, αφού κάναμε έτσι μια γενική τοποθέτηση στο πώ έχουν τα πράγματα σήμερα, στη σημασία που έχει η δημόσια κτήση και τι ρόλο παίζει μέσα σε αυτήν την ε, εικόνα την οποία παρουσιάσαμε και είδαμε και ιδιαίτερα ποια είναι η σχέση τη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ε, άμεση και πάρα πολύ στενή, αλλά πρέπει να τη δούμε τα ειδικότερα. Γιατί ε, όπω η δημόσια σκοπή είναι πολύ και έτσι και αυτά που έχει δημόσια κτήση, τα αγαθά τα δημόσια είναι πολλά και ετερόκλητα. Ε, οι δημόσιοι σκοποί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του οποίου κατοχυρώνει ε, και αναγγέλει το Σύνταγμα, είναι πολύ. Είναι η παιδεία, είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική ανάπτυξη ε, όλοι, και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δημόσιοι σκοποί δεν έχουν, βεβαίω είναι ισότιμοι θεωρητικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ισότιμοι, γιατί υπάρχουν κάποιοι από αυτού που είναι πιο σημαντικοί από του άλλου. Με την έννοια ότι είναι ευρύτεροι και περιοχτικότεροι από του άλλου. Και αυτή η δύο κατά τη γνώμη μου, είναι, όπω είπαμε και στα μοντέλα τα προηγούμενα, είναι η κυριαρχία του κράτου και η αρχή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και γιατί αυτή είναι σημαντικότερη από του άλλου, για τον εξή λόγο. Διότι η κρατική κυριαρχία, αν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα άλλο δημόσιο σκοπό. Χωρί κράτο, κυρίαρχο, αυτόνομο και αυτοδύναμο, δηλαδή ένα κράτο που έχει δυνατότητα να αποφασίζει ανεξάρτητα, αυτόνομα και να υλοποιεί οποιοδήποτε σκοπό αποφασίσει, κανένα άλλο σκοπό δεν μπορεί να ε, από την άλλη μεριά, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντικό δημόσιο σκοπό, γιατί αποτελεί το όριο, τον περιορισμό, το πλαίσιο μέσα στον οποίο ασκούνται οι δημόσιοι σκοποί. Δηλαδή, έχουμε οικονομική ανάπτυξη, ναι, αλλά στα πλαίσια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ε, ενέργεια, ενεργειακή πολιτική, ναι, αλλά στα πλαίσια τη βιώσιμη ανάπτυξη, με του όρου και περιορισμού αυτού. Αυτή λοιπόν η δύο είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αποτελούν το πλαίσιο για την άσκηση των υπολείπων. Και αυτοί οι προσκοπή συνδέονται πάρα πολύ και άρρηκτα με τη δημόσια κτήση. Όπως είπα προηγουμένως, η δημόσια κτήση έχει στην ελληνική πραγματικότητα περιλαμβάνει πάρα πολλά και πάρα πολύ διαφορετικά αγαθά. Για να μείνω στα ακίνητα, γιατί έχει και τα κινητά, αλλά α μείνω στα ακίνητα που μα ενδιαφέρουν εδώ περισσότερο. Ε, η δημόσια κτήση μπορεί να περιλαμβάνει από ένα διαμέρισμα μια πολυκατοικία που το κράτο έχει αποκτήσει από κατάσχεση ή επειδή το άφησε κάποιο κληρονομιά στο δημόσιο, μέχρι νοσοκομεία, στρατόπεδα, δρόμου, λιμάνια, αεροδρόμια, μέχρι βιοτόπου, υποτόπου, ακτέ, ε, λίμνε, ποταμού, δάση, βουνά. Το καθένα λοιπόν από αυτά εξυπηρετεί διαφορετικό δημόσιο σκοπό και επομένω πρέπει να τη χάνει και διαφορετική νομική μεταχείριση. Δεν μπορούν να μπουν όλα στο ίδιο σακί και να τύχουν όλα τη ίδια μεταχείριση. Και δυστυχώ αυτό λίγο πολύ είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Για να δούμε λοιπόν ε, τι κατηγορίε των δημοσίων σκοπών και τι κατηγορίε των ακινήτων που τα εξυπηρετούν, των στοιχείων τη δημοσία και από εκεί θα βγάλουμε και του περιορισμού που έχει το καθένα. Κάτω-κάτω βλέπετε ότι λέμε, ε, καταρχά ο κεντρικό όρο αυτό το διάγραμμα είναι τη δημόσια πολιτική. Γιατί όπω είπαμε, το κράτο υπάρχει για ένα και μόνο λόγο. Για ένα λόγο νομιμοποιείται να υπάρχει, για ένα λόγο νομιμοποιείται να εκδίδει νόμου και εμείς υποχρεούμαστε να συμμορφωνόμαστε και να πληρώνουμε φόρου για αυτά. Γιατί το κράτο είναι το, το σύστημα που έχει εφεύρει ο άνθρωπο για να μπορεί να εξυπηρετεί δημόσιου σκοπούς, να κάνει δηλαδή δημόσιες πολιτικές. Υπάρχουν πολλών ειδών δημόσιε πολιτικέ. Ε, Κάτω-κάτω βλέπουμε ότι είναι οι επικουρικέ, αυτέ δηλαδή οι οποίε δεν είναι θεμελιώδει. Είναι, θα έλεγε κανεί, οι περιστασιακέ. Τέτοιε πολιτικέ είναι, α πούμε, επιχειρηματικέ πολιτικέ που κατά καιρού είχε ασκήσει το κράτο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Α πούμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε δει τη Γαλλία να εθνικοποιεί εργοστάσια αυτοκινήτων για λόγου πολιτικού. Ή πείτε ότι έχουμε μία κρίση ε, και χρειάζεται το κράτο να αναλάβει την παραγωγή τροφίμων. Να το κάνει περιστασιακά όσο διαρκεί η κρίση. Ε, η τουριστική πολιτική στην Ελλάδα, ε, την εποχή του 50 και του 60, όταν δηλαδή ιδρύθηκε ο ΕΟΤ, ήταν μια τέτοια πολιτική δημόσια. Το προσέξουμε αυτό ήταν δημόσια, δεν ήταν επιχειρηματική. Το κράτο δεν είχε συνειδητοποιήσει το ελληνικό τότε ότι υπάρχει ανάγκη προβολή ε, τη Ελλάδα τουριστικά και αξιοποίηση κάποιων πόρων τουριστικών και επειδή δεν υπήρχε αρκετή ιδιωτική πρωτοβουλία, είχε αναλάβει το κάνει το ίδιο. Είχε ιδρύσει τον ΕΟΤ ω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είχε απαλωτριώσει ιδιωτικά εγχειρήματα για να μπορέσει ο ΕΟΤ να ασκήσει τουριστική πολιτική δημόσια όμω. Όχι κερδοσκοπική, όχι επιχειρηματική. Έχει τεράστια διαφορά. Η δημόσια τύση λοιπόν η οποία εξυπηρετεί αυτέ τι πολιτικέ μπαίνει και βγαίνει, θα έλεγε κανεί, στο δημόσιο τομέα περιστασιακά χρειάζομαι κάτι, το χρησιμοποιώ και μετά το δίνω πίσω από την που εάν δεν το χρειάζομαι πια. Τέτοια είναι και η τύχη πούμε, των πολλών τουριστικών ακινήτων, τα οποία παροδριώθηκαν χάρη του ΕΟΤ το 70 ή το 60, δεν τα χρειάστηκε ποτέ όχι, τα χρησιμοποιήσει και τώρα οι ιδιοκτήτε του τα ζητάνε πίσω, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπό και τα παίρνουν. Και χάνουν με δίκε να τα πάρουν πίσω. Η δεύτερη κατηγορία δημοσίων πολιτικών και σκοπών και αντιστοίχων ε, και τη δημοσία κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Είναι οι δημόσιε πολιτικέ του κοινωνικού κράτου. Όπω είπαμε, ε, το κοινωνικό κράτο, το κοινωνικό κεφάλαιο, αποτελεί τον τρίτο βασικό πυλώνα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι σημαίνει κοινωνικό κεφάλαιο, Κοινωνικό κεφάλαιο σημαίνει όλου αυτού του θεσμού κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, που είναι πανάρχαιοι στην ανθρωπότητα, δεν του ανεκάλυψε το κράτο, ε, παλαιότερα τους, ε, τους δεσμούς αυτούς τους είχε στα χέρια του ε, η εκκλησία, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η φιλανθρωπία κτλ. Το σύγχρονο όμω κράτο συνειδητοποίησε ότι αυτοί δεν μπορεί να παρά να γίνουν επίσημε δημόσιε πολιτικέ. Και έτσι έχουμε τι πολιτικέ υγεία, κοινωνική πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια για του ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού κλπ και επίσης δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες χωρίς τις οποίες σήμερα θεωρείται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει διαβίωση που είναι αντάξει της αξίας του ανθρώπου. Δηλαδή δεν νοείται σήμερα κοινωνία χωρίς ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες κτλ. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές, οι δημόσιες πολιτικές του κοινωνικού κράτους συναρτώνται άμεσα με στοιχεία της δημόσιας κτήσης. Με έργα κτίρια ειδικά κλπ. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ε, θέμα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε λίγο. Αντίστοιχε υπηρεσίε παρέχουν, δικαιούνται να παρέχουν και οι επιχειρήσει. Δηλαδή έχουμε ιδιωτικά σχολεία, έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση, έχουμε ιδιωτική περίθαλψη, ιδιωτική ασφάλιση και όλα αυτά. Και ε, στα πλαίσια των ιδιωτικοποίησεων έχει θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορεί άνετα όλα αυτά να περιέλθουν στα χέρια τη αγορά του επιχειρηματικού τομέα. Εδώ όμω πρέπει να εστιαστούμε και να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι υπάρχει μια μεγάλη, ένα πολύ λεπτό σημείο. Ναι, μεν και η αγορά και ο επιχειρηματικό τομέα δικαιούνται σε πολλά από αυτά να δραστηριοποιείται και να παρέχει αντίστοιχε υπηρεσίε, όχι όπω θέλει βέβαια, αλλά κάτω από αυστηρά κανονιστικά πλαίσια, που και αυτό είναι θέμα, θα έχουν πάρα πολύ καλιά Υπό τον έλεγχο, δηλαδή μπορεί ο καθένα να παρέχει υπηρεσίε υγεία και παιδεία όπω θέλει. Αλλά πάντω το κράτο πρέπει οπωσδήποτε να έχει στην κατοχή του το μήνυμο εκείνο των στοιχείων τη δημόσια χρήση, είτε είναι υποδομέ, είτε είναι λιμάνια, είτε είναι αεροδρόμια, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι το νερό, το ηλεκτρισμό κλπ. ώστε οποτεδήποτε συνεχώ να μπορεί να διασφαλίσει στο σύνολο του πληθυσμού ένα μήνυμα των υπηρεσιών αυτών. Διότι η αγορά έχει τελείω διαφορετικού σκοπού από ό,τι έχει το κράτο και παρέχει τι υπηρεσίε τη ε, υπό τελείω διαφορετικού όρου. Τη παρέχει υποπληρωμή με σκοπό το κέρδο, είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό το ρόλο τη. Γι' αυτό είναι φτιαγμένη, δεν κάνει κάτι κακό. Κακό είναι όταν τη αναθέτουν πράγματα που δεν δικαιούται να τα κάνουν. Και επίση με πολύ ε, εύκολο και απλό τρόπο μπορεί να σταματήσει να τη παρέχει εάν κάποια στιγμή δεν τη συμφέρει πλέον. Από την άλλη όμω, αυτέ οι υπηρεσίε πρέπει να παρέχονται με αυτό που στα νομικά λέμε ε, σπάνιο όρο παροχή δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή υπό συνθήκε συνέχεια, να μην γίνεται ποτέ διακοπή, ασφάλεια, να είναι σίγουρο ότι είναι ασφαλή η παροχή των υπηρεσιών, ε, προσιτού κόστου προ όλου και καθολικότητα, δηλαδή προ το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο όπου συμφέρει Δηλαδή η ενέργεια πρέπει να παρέχεται στο τελευταίο ξενονήσι. Και η τηλεόραση και οι επικοινωνίε και οι συγκοινωνίε, όχι αν δεν συμβαίνει οικονομικά να μένουν αυτά απ' έξω. και αυτό ήταν όσο και ο λόγο που οι υπηρεσίε αυτέ από αρχικά ιδιωτικέ έγιναν δημόσιε. Τώρα ξαναγυρίζουμε προ τα πίσω. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τα ακίνητα και τα στοιχεία τη δημόσια κρίση που συνδέονται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών να παραμένουν τουλάχιστον κατά το αναγκαίο ποσοστό στα χέρια του κράτους. Διότι μόνο έτσι μπορεί να παρουσιαστούν υπό τους όρους που είπαμε. Και φυσικά και εκεί πρέπει να γίνει μια διάκριση, μια νομική διάκριση. Δεν είναι όλα το ίδιο, δεν είναι ο δεσμό αυτό που πάντοτε τόσο άριθμο. Δηλαδή, μπορεί το κράτο να αποφασίσει ότι θέλει να καταλύσει ένα νοσοκομείο από εδώ και να το πάει στρατόπεδο ή ένα σχολείο ή να καταλύσει ένα αεροδρόμιο και να φτιάξει ένα άλλο. Δεν μπορεί όμω ποτέ να αποξενωθεί από τόσα πολλά σχολεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια ή άλλα τέτοιου είδου στοιχεία, ώστε να μην είναι σε θέση να παρέχει σε οικονομικό βαθμό τι αντίστοιχε υπηρεσίε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα δεσμό πολύ στενό με, με δυνατότητε κατά περίπτωση ε, ορισμένα από αυτά να αλλάζουν θέση ή να αλλάζουν χρήση. Και ερχόμαστε τώρα στην τρίτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο σημαντική από όλε, ε, που αφορά δημόσιε πολιτικέ που έχουν να κάνουν με, την, ε, με τους δημόσιους σκοπού που προηγουμένω ήταν θεμελιώδε, δηλαδή την εθνική κυριαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δημόσια κτήση που είναι άρρηκτα και τελείω αναπόσπαστα συνδεδεμένη με του σκοπού αυτού. Και τι εννοώ άρρηκτα, εννοώ ότι ο ίδιο ο δημόσιο σκοπό δεν είναι τίποτα άλλο από το να διατηρηθούν σύμφωνα με τον προορισμό του ε, αυτά τα στοιχεία που τον εξυπηρετούν. Δηλαδή, ο δημόσιο τη βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι έχω οικοσυστήματα και τα αφήνω ήσυχα να λειτουργούν ω οικοσυστήματα. Έχω ακτέ και τι αφήνω ήσυχε να λειτουργούν ω ακτέ. Αυτό είναι ο δημόσιο σκοπό μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Πρέπει να τα αφήσω να λειτουργούν σύμφωνα με τη φύση και τον προορισμό του. Το πολιτιστικό κεφάλαιο επίση. Έχω μνημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί ενσωματώνται, είναι σημαντικά μόνο επειδή είναι ωραία και αρχαία και εδώ στην Κρήτη έχετε πάρα πολλά τέτοια, αλλά και διότι αυτά ενσωματώνουν τι αξίε του πολιτισμού μα. Δηλαδή, όταν εσεί σκέφτεστε το ανάκτορο τη γνωσού και βλέπετε τι τοιχογραφίε, δεν τι θαυμάζετε, δεν εσεί ότι ξέρει μόνο γιατί είναι πολύ παλιά και πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπο που έχουν γίνει αυτά τα κτίσματα, αυτά τα υλικά μνημεία, ε, είναι και ο τρόπο ζωή, οι αξίε του πολιτισμού αυτού που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα που είναι η χαρά της ζωής, είναι η, αρμονία με τη φύση, είναι το μέτρο και η λιτότητα. Βλέπουμε, βλέποντας το ανάκτορο, παίρνουμε και την εικόνα του πόσο παλιές και πόσο ενσωματωμένες μέσα στην ψυχή μα είναι και οι αξίε. Ναι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε ποτέ να μετατρέψουμε τα πολιτιστικά μνημεία σε εμπορικά τόπου εμπορική συναλλαγή, γιατί υπάρχουν και τέτοιε τάσει. Και φυσικά οι βασικέ υποδομέ που αφορούν την εθνική μα κυριαρχία. Την άμυνα, την κοινωνία, την ε, αντίστοιχε τέτοιε δημόσιε πολιτικέ. Αυτά λοιπόν πρέπει να αφαιθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τον προορισμό του. Και το μεγάλο δράμα στην ελληνική πραγματικότητα είναι ακριβώ ότι τα ίδια αυτά κίνητα που είναι τόσο πολύτιμα για του σκοπού τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι και εκείνα που επιτελούν, ε, είναι πολύ δελεαστικά και για άλλου σκοπού, όπω είναι η οικονομική ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη. Ένα φερτή μικρό νησί είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ε, πολύτιμος βιότοπος, να έχει ενάλλειες αρχαιότητες, να είναι ε, ιδανικός τόπος για μαρίνα, ε, να έχει παραδοσιακούς συγκλίνους προστατευτέρους, να είναι και πόλος έλξης τουριστών που θέλουν, και επιχειρηματιών που θέλουν να το αγοράσουν και να το αναπτύξουν εκεί τουριστικές επενδύσεις. Πώς έρονται αυτές τις συγκρούσεις, που καθεμία αναιρεί την άλλη. Έρονται με τη λογική που είπαμε για κανένα λόγο δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την ε, βιωσιμότητα αυτού του νησιού στου τομεί που είπαμε, δηλαδή τη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο άλλο σκοπό θα γίνει, αλλά μόνο στο μέτρο που το επιτρέπει η προστασία αυτών των πιο βασικών αξιών. Τι τώρα θα μου πείτε ότι ε, πολύ ωραία όλα αυτά που σα λέω, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείω διαφορετική. Και παρά το γεγονό ότι οι περισσότεροι από εσά εδώ αντιμετωπίζετε σε συλλόγου, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, έχετε ευαισθητοποιηθεί, ε, τα μηνύματα που έρχονται, η ανταπόκριση που υπάρχει στι προσπάθειέ σα είναι ίσω δεν είναι αυτή που περιμένετε. Και ε, ίσω εγώ τουλάχιστον το έχω διαπιστώσει σε άλλε περιοχέ που έτσι έχουμε πάει και έχουμε συζητήσει, υπάρχει μια απογοήτευση καμιά φορά ότι χτυπάμε κλειστέ πόρτε και ε, δεν έχουμε μέλλον το περιβαλλοντικό κίνημα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι εναντίον μα. Και όμω δεν είναι έτσι. Μπορεί να συμβαίνει πράγματι αυτό και μπορεί πολλέ προσπάθειε από αυτέ που κάνετε να βλέπετε ότι τελικά δεν τελεσφορούν. Και αυτό το οποίο θέλατε να σώσετε τελικά αυτό καθ' αυτό δεν έχει σωθεί. Όμω υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ε, στόχο που πρέπει να έχουν οι περιβαλλοντικέ οργανώσει και πάντα, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ και για τον εαυτό μου και για του άλλου, ότι πρέπει να συμβάλλεται στο να διατηρηθεί αυτή η διάκριση, ακόμα και αν δεν πραγματώνεται η πράξη, η διάκριση μεταξύ του τι είναι σωστό και του τι είναι λάθος, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι όμορφο, τι είναι άσχημο, γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι ό,τι αρέσει είναι ωραίο, ό,τι πουλιέται είναι καλό, ό,τι πείθει είναι σωστό, μια σχετικότητα. Δεν είναι έτσι πράγματα. Και έχουμε όλοι χρέο να προσπαθήσουμε και να δουλέψουμε πολύ ώστε αυτή η διάκριση να μην χαθεί από τα μυαλά μα, από τι καρδιέ μα και να μην τα συνηθίσουμε όλα. Μα φαίνονται όλα φυσιολογικά και δεν αντιδρούμε σε τίποτα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό περιβάλλον και η ελληνική φύση ε, είναι κάτι ε, εξαιρετικά πολύτιμο. Το δημόσιο χρέο είναι μια πολύ σημαντική δημόσια ανάγκη, δημόσια πολιτική, αλλά η τρύπα του είναι μαύρη, ενώ το ελληνικό περιβάλλον η ελληνική φύση είναι ζωή, είναι φως, είναι χαρά, ε, είναι το μέλλον των μέλιων μας και δεν πρέπει έτσι χωρίς, καμία, χωρίς κανέναν ενδιασμό να το ρίξουμε σε αυτή τη μαύρη τρύπα και κάποια μέρα, ενώ τίποτα δεν θα έχει γίνει ουσιαστικό, ούτε πάρα από την άποψη αυτή, να ξυπνήσουμε σε μια χώρα ε, στην οποία θα νιώθουμε σαν μετανάστες γιατί ε, θα έχει αλλάξει οτιδήποτε μας συνδέει με αυτόν τον τόπο. Θα έχουν αλλάξει οι εικόνες γύρω μας, οι μνήμες μας ε, και αυτά τα οποία θα έχουμε, να αφήσουμε στα παιδιά μας. Ασχολήσουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα, ε, γιατί νομίζω ότι στη γενιά μας και στη γενιά που έρχεται, την νεότερη εδώ δίπλα που έχω, τη χαρά, η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.